ब्लेंडर ट्युटोरियलहरुको श्रृंखलामा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी आवश्यक हार्डवेयर र ब्लेंडर 2.59 को आवश्यकताहरु हेर्दछौं यो स्क्रिप्टमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ पहिले हार्डवेयर आवश्यकता बारे आधिकारिक ब्लेंडर वेबसाइटमा के लेखिएको छ हेरौं तपाईको इन्टरनेट ब्राउजर खोल्नुहोस् म फायरफक्स 3.09 प्रयोग गर्दैछु एड्रेस बारमा www.blender.org टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् यसले तपाईलाई आधिकारिक ब्लेंडर वेबसाइटमा लैजान्छ देखाउन सजिलो होस् भनेर मैले पहिले नै सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स पेज खोलिसकेको छु ब्लेंडर निशुल्क र खुला स्रोत हो ब्लेंडर 2.59 प्राय सबै अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्छ यो ट्युटोरियलको लागि म विन्डोज एक्सपी अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्दै छु ब्लेन्डरको विभिन्न भागहरू कम्प्युटरको विभिन्न हार्डवेयरमा निहित हुन्छ अलि छिटो सीपीयू र धेरै र्यामले रेन्डरिङको गति बढाउन सक्छ तर ब्लेन्डर इन्टरफेस भ्यूपोर्टहरू र रियल टाइम इन्जिन भने ग्राफिक्स कार्डको गतिमा भर पर्छ छिटो र ठूला हार्ड ड्राइभले पनि ठूलो भिडियो फाइलहरूसँग काम गर्दा कार्यको गति बढाउन सक्छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि ब्लेंडर अर्गनाइजेसनले प्रयोगको आधारमा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन तीन खण्डमा देखाउँछ मिनिमम गुड र प्रोडक्सन लेभल्स ब्लेंडर चलाउन चाहिने न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यकताहरू एक गिगाहर्ज सिंगल कोर सीपीयू बाह्र एमबी ऱ्याम्प सोह्र बिट रङ भएको हजार चौबिस इन्टु सात सय अडसठी पिक्सलको डिस्प्ले तिन बटन भएको माउस चौसठी एमबी ऱ्याम भएको ओपनजिएल कार्ड राम्रोसँग चलाउन चाहिने हार्डवेयर दुई गिटाहर्ज डुवलको सिपियु दुई जिबी ऱ्याम चौबिस बिट रङ भएको उन्नाइस सय बिस इन्टु 1200 पिक्सल्सको डिस्प्ले 3 बटन भएको माउस 256 वा 512 र्याम भएको ओपन जेल कार्ड उत्पादन तहको आवश्यक हार्डवेयर 64 बिट्स मल्टीकोर सीपीयू 8 देखि 16 जीबी र्याम 24 बिट रङ भएको 1920 इन्टु 1200 को 2 गुणा पिक्सलको डिस्प्ले 3 बटन भएको mouse plus tablet 1 GB RAM सहितको OpenGL graphics card ATI Fire GL Nvidia Quadro तपाईको सिस्टम माथि उल्लेखित कुनै एक तह मध्ये छ कि छैन जान्नलाई सिस्टम जाँच्नुपर्छ तपाईको ब्राउजर विन्डो सानो पार्नुहोस् कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस् र सिस्टम आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको हालको स्थिति देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ब्लेन्डर ले भने जस्तै छ छैन जाँचौं प्राय विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम कि 32 बिट वा 64 बिट हुन्छ म 32 बिट विन्डोज प्रयोग गर्दै छु 32 बिट वा 64 बिट भन्नाले सीपीयू ले जानकारीहरुमा काम गर्ने तरिका बुझिन्छ 64 बिट संस्करणले 32 बिट सिस्टम भन्दा धेरै र्याम अझ प्रभावकारी तरिकाले काम गर्छ साथै यदि तपाई ब्लेन्डरको लागि नयाँ कम्प्युटर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने www.blenderguru.com/the ultimate guide to buying a computer for blender मा भएको लेख हेर्नु राम्रो हुन्छ यसले तपाईलाई अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन्छ CPU RAM Graphics card Case र हार्ड ड्राइभ यो सँगै ब्लेन्डर चलाउन आवश्यक हार्डवेयरहरुको ट्युटोरियल समाप्त हुन्छ यो ट्युटोरियल प्रोजेक्ट ओस्कारले बनाएको हो र यसलाई national mission on education through ICT को सहयोग रहेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ oscar.iitb spoken.ac.in र spokentutorial.org/nmeict-intro Project ले प्रोजेक्टले Tutorial हरुको प्रयोग गरी कार्यशालाहरु आयोजना गर्दछ साथै अनलाइन टेस्ट पास गर्नलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीको लागि contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् सहभागिताको लागि धन्यवाद कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु नमस्कार